Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Siku ya leo tuko maeneo ya Msasani, tumekuja kupiga story bwana, tunataka kujua huku Msasani kuna vitu gani ambavyo vinapatikana amazing, pengine huwezi kuvipata maeneo yoyote. Kama ambavyo unaona niko na warembo warembo kweli kweli, eti ili uwe mrembo uvutie, uwe kama unaonekana, lazima una kipini. Habari hizo, hiyo, kipini muhimu. Kina mvuto gani hicho? Labda na mimi nikatoboi, nataka mnishawishi mimi hauna kweli hapo, si chochote bwana, mambo hayo na nataka vile vya puani. Vya puani? Vipo hadi vya kwenye kitovu. Ah, yani huku usipovaa kijola, wewe bado hujaonekana mtu Swahilini. Mama huko anapenda mikopo jamani. Ah. Mtu hujakataza kukopa, lakini unachukua mkopo mmoja. nyumba nyonya minne, mitano kweli jamani. Tutacha kuama, tutacha kukimbia mji. Wasichana wadogo wengine wanajielekeza mikopo moto. Waache mikopo. Baskeli anakimbinuko mama huyo. Kazi hana, kazi. Wewe mkopo una kinaitwa kimbinuko eh, hadi kibaskeli U, u, yani nataka kujua hapo kwenye kuhama nyumba inakuwaje mpaka mtu anaama nyumba? Madeni yamezidi mpaka anaama, yani inakuwa ni mikopo imemzidi kuliko uwezo wake. Mtu mmoja na mikopo minne mpaka saba. Eh, ndio hivyo hivyo hadi nane, tukijumlisha na ile ya Muha inakuwa hata kumi na tano. Unaona mikopo mingapi? Ah, mimi kwa kweli sina, siwezi siwezi kukaa ku, yani kukaa na wasiwasi, siwezi, sipendi yani Kiuhalisia huku kwetu kwa kubeba mimba wanaongoza mpaka wengine wanaacha shule. Fashion beba mimba fashion huku kwetu, yani uko amenini, unakuta mwingine kwa form hujazaa sio mwanamke, mwingine kwa saba huku tena ana mtoto anakutambia kabisa, ana vimba nayo kabisa mimba yake. Utakuta mtoto ana miaka miaka 14 anaitwa mama, kama hujazaa wewe sio mwanamke wewe ni nani sasa? Kana yani unaonekana ile yaani mdangaji yani unadanga tu muda wote muda kuzaa una. nao taka kutoa mtaani kwetu, jamani, wamama mpunguze mikopo, mbezidi mikopo. Mtu utakuta binadamu una mikopo kumi kumi na tano unaimudu vipi? Unaimiliki vipi? huku mikopo huku kulea vibenteni, jamani, mpunguze. Siku ya kwanza kumnyoa mtu, ulimnyoa namna gani? Nalalamika sana aisee, <laughs> aisee, yaani kikweli walifurahi, walicheka kwanza mwenyewe mtaa mzima, lakini ndio hivyo, mara ya kwanza. Wamakuwa na ngoma ngapi? Wamakuwa sisi tuna ngoma mbili na zina majina, zinaitwaje? Kuna moja inaitwa nkwakwa nyingine Chikukwe. na nkwakwa na Chikukwe.